bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir euh, chez toi. Euh, c'est une très belle agence. J'aimerais savoir comment on peut, on peut développer un réseau d'agences à Montmartre euh, avec le succès que tu as comme ça. quelles sont les, premières, les premières recettes bah, Les premières recettes, c'est un peu de chance, un peu d'opportunité. Je suis arrivé à Montmartre, je ne connaissais pas Montmartre, j'avais jamais mis les pieds. C'était quand Et oh, C'était en 85 à peu près, 84 par euh, une rencontre complètement euh, folle. En fait, c'est une petite amie qui m'emmène à Montmartre. J'y avais jamais mis les pieds. Je descends rue Ravignan en voiture et je suis marqué par ces boutiques tout en pente comme ça rue Ravignan. Et je dîne et puis voilà. Et quatre ans après, on m'amène euh, cette boutique rue Ravignan et je me dis mais mince, c'est cette, fameuse soirée que j'ai passée à Montmartre. Et euh, je me dis, bah, c'est peut-être un signe du destin et j'achète la boutique. Et j'avais euh, vraiment rien, quoi. Je, montais ma boîte, 7000 euros, je cherchais. C'était la première agence Première agence, euh, je sortais de chez mes patrons, j'ai été formé pendant deux ans. Et là, ça a été la première boutique en fait que j'ai achetée, c'est celle-là. Et du coup, j'ai acheté les murs, un truc incroyable. J'étais voir la banque, encore une femme, une banquière qui m'a fait confiance. Hein. C'est un peu le, le signe qui me dirige dans ma vie. Et on a acheté cette boutique, on a monté l'aventure. Et là, j'ai passé 25 ans dans, ce bureau, quoi avant d'aller dans les bureaux de l'avenue Junot. 25 ans. Et puis après, j'ai racheté un marchand de journaux à côté. Est-ce que ça a un sens d'avoir comme ça une, plusieurs agences au même endroit ouais. Oui, pourquoi Parce que moi, j'ai remarqué une chose. C'est que les gens, ça peut paraître étonnant, mais euh, les plus belles agences, c'est celles d'angle ou celles qui sont très grandes. Les gens, ils n'ont plus envie d'aller dans les petites agences. Alors, après, on peut en penser ce qu'on veut. Mais bon, je pense que le type qui a une grosse agence, c'est que c'est un bon. Et je me suis dit, voilà, bon, c'est vrai qu'il faut agrandir. et d'abord, j'ai fait, j'ai doublé la, vitrine. Et d'ailleurs, quand j'ai doublé la vitrine, on a eu euh, un chiffre d'affaires qui a été exponentiel. Et là, euh, c'est aussi pour ça que je le fais, pour le confort aussi de mes collaborateurs. Mais aujourd'hui, on a besoin de. Et c'est vrai, quand tu vois trois agences, c'est pas mentir qu'on est, un groupe qui est quand même important. Le important. Exactement. Donc je pense que les toutes petites agences sont finies il vaut mieux sur un, un secteur réduit avoir plus, de surface. Et c'est là, cette rue-là euh, que j'ai trouvé géniale quand je suis venu la première fois à Montmartre. Et en voiture, ça je l'ai gardé dans ma tête parce que ces petites boutiques comme ça en, en descente, comme ça, c'est ce qui m'avait marqué. Et ensuite, j'ai attendu quand même longtemps pour bien stabiliser cette agence et j'ai monté plusieurs points de vente. Après, rue Colincourt, rue Ramet, euh, avenue de Saint-Ouen et place Marcel-Aimé. Ça fait longtemps. La, la, deuxième, la deuxième agence, ça s'est fait au bout de combien de temps la 13 ans. Donc il a mm. fallu du temps euh, pour, se faire connaître, c'est ça ça Il y avait des agences qui étaient là, il y avait des concurrents. Totalement, et j'avais pas de plan, je n'avais jamais eu de plan de carrière. Et euh, ce qui est un peu ma recette, puisque je dis que j'ai retourné les pavés de Montmartre pour y arriver, moi. Voilà. C'est-à-dire que j'ai été euh, tout de suite, quand je m'y suis installé, dans les, dans bistrots, faire mes, courses dans le quartier, voilà. Bonjour Nicole, ça va À bientôt Nicole. Là, c'est l'allée des brouillards, c'est une des plus belles adresses de Montmartre. Il y a trois clubs de pétanque ici en dessous un place du Tertre, euh, le clap là-bas et ici. Bonjour, ça va J'ai fait vivre le quartier parce que, comme tu dois le savoir, je suis un communicant. Donc, euh, la deuxième agence, c'est un marchand de télé qui était là depuis 50 ans, qui m'a apporté cette boutique que je connaissais dans le quartier. Et ce monsieur m'a dit, mais je veux vous la, vous la, vendre à vous, la, boutique. Et l'histoire est véridique. Et je lui dis, oui, mais moi, je ne veux pas monter deuxième agence, moi, je suis tranquille, j'ai une agence, un cabinet de gestion, ça me suffit. Euh, il me dit, monsieur, moi, je vous la vends. Et euh, je lui dis non mais je veux pas. Il me dit mais je vous fais un prix. Et puis, il a eu une offre d'une agence, il est venu me voir et il m'a dit écoutez, il y a quelqu'un qui veut se monter, qui veut faire une agence immobilière, mais moi je vous la, je vous la vends mais en dessous du prix, je veux que ça soit vous. C'est toute mon histoire ça, c'est que des rencontres. Donc là a commencé effectivement en 2003 le développement de l'agence. Et ça s'est révélé un bon emplacement. Voilà, ça s'est révélé un bon emplacement. Euh, la troisième agence, c'est pareil, euh, c'est euh, rue Ramet, c'est une rencontre. Et j'avais une copine qui était brocanteur et qui un jour m'a appelé, m'a dit « ça t'intéresse de reprendre la boutique ?» Ce n'est que des rencontres. Ah, et alors pour la petite histoire, c'était en fait la boutique de fruits et légumes des parents de Lekini. D'ailleurs, il est venu nous voir. Je lui ai vendu d'ailleurs un appartement à l'agence Planincourt. Il est venu nous voir en disant « ah mais c'est mes parents qui étaient ici, moi j'ai joué dans cette boutique quoi, en gros hein. ». Euh, et, ça a été en fait euh, ma première boutique d'angle. Et là aussi, c'était la, la, troisième agence que j'ai montée. Mhm. Et là, j'ai eu beaucoup de choses qui, que j'ai compris. Parce que j'ai été, ça a été le plus gros investissement en fait dans cette boutique. Et en fait, ça a été le retour le plus rapide sur mon investissement. Et là, j'avais compris quelque chose, dont l'explication maintenant de la troisième boutique à Ravignan. Il faut investir. Il faut, investir. Voilà, il faut de la surface. Voilà. C'est pas venu par hasard. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est venu. Euh, de façon fortuite, mais euh, mm. ça a été provoqué. Il ça a été provoqué. et euh, Complètement, mais en fait, le 18e, c'est mon histoire, quoi. C'est-à-dire que moi, je viens d'un milieu bourgeois et je suis arrivé Et en fait, j'étais un atypique dans ma famille. Donc quand je suis arrivé à Montmartre, je suis arrivé avec le costume, la cravate, et je dis toujours que Montmartre a réussi à me faire euh, tomber une chose, c'est la cravate. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis même en jean et en basket, tu vois. Et ce que j'ai tout de suite aimé ici, c'est que les gens ne te jugent pas. C'est un petit village. C'est un petit village. Et moi, je dis même, d'ailleurs, on a une expression, euh, quand moi j'ai ma banque qui est aux Champs-Élysées, ma banque d'étudiants, quand j'y vais, je dis je vais à Paris à mes collaborateurs. C'est vrai qu'on a l'impression de changer d'espace, changer d'endroit. C'est très beau. Alors, celle-ci, cette agence-là, elle a été ouverte quand, cette agence Alors, cette agence, elle a été ouverte il y a trois ans. Trois ans. Et euh, c'est arrivé un moment en fait de, ma vie où j'avais passé 25 ans dans ma première agence euh, rue des Abbesses et où je commençais un petit peu à tourner en rond et j'avais envie de faire autre chose. Et euh, par une de mes clientes, euh, qui est Martine Bartholomé, alors je peux la nommer parce que euh, j'ai été mis sur cette boutique et là ça a été ça a été je me suis offert une, danseuse si je puis me permettre de vaisseau amiral, voilà c'était un vaisseau amiral et je me suis dit je peux attaquer un marché un petit peu plus haut de gamme et je me suis dit la boucle est bouclée quoi j'ai voilà et j'ai installé mes bureaux ici voilà, on est euh, en fait entre le 9e, le 8e, le 17e, le 10e, on touche beaucoup d'arrondissements en fait. D'accord, donc en fait même d'ici, euh, voilà, c'est pas simplement euh, Montmartre, mais tu, vas aussi apporter enfin, des, conseils, tu, vas, tu proposes des, ah bah. logements en dehors, enfin tu, sors de ton village en quelque sorte. Ah, si je veux me... Alors on va dire que le côté positif de ce que j'ai monté, c'est que je suis un expert sur le 18e, est tellement expert qu'on pense que je ne vends que dans le 18e. Oui, c'est un peu ce que je me suis, euh, je me suis dit. D'accord, tu vas beaucoup plus loin, tu rayonnes. Voilà, et avec cette agence donc euh, où j'ai développé le haut de gamme, aujourd'hui je vais dans tout Paris et même, on peut dire, je vais des propriétés à Château, au Vésinet, euh, voilà, je m'agrandis. Il y a un choix quand même, il y a un choix euh, de développement. Ouais, un choix. Certains quartiers. D'accord. Et c'est quoi la suite Ce serait quoi la suite euh, pour le groupe Pour le groupe bah, bah, La suite pour le groupe, c'est que mon fils va m'aider à développer ça parce qu'il est jeune, il a une, vue euh, moderne. Moi, j'enseigne aussi à l'école supérieure immobilière, hein, à l'ESPI. Et ça, c'est très intéressant parce que je vois en fait les jeunes professionnels de qui vont, qui vont arriver et moi j'en tire énormément d'informations. C'est quoi l'agence immobilière de demain alors, l'agence immobilière de demain, euh, c'est une super question et très pertinente parce que je me la pose la question et je vais même vous trahir un, pas trahir un secret en vous disant qu'à l'ESPI, à l'École supérieure immobilière, je fais travailler ceux qui sont en licence et en master sur euh, l'agence de demain. Donc c'est drôle votre question. Mon histoire de l'ange, c'est une, idée de mes élèves qui m'ont présenté en fait un... En fait, je les fait bosser par groupe pour euh, leur demander l'agence de demain puis on a mis des choses qui sont assez modernes, euh, voilà. Alors c'est pareil, on a, <clears throat> dans le concept que je te disais des, du lounge, là, on est en train de réfléchir et on va sûrement transformer cette agence euh, comme un appartement. C'est-à-dire avec des tables de salle à manger, les ordinateurs, tout ça, un coin salon, et les, collaborateurs comme ça euh, utiliseront, il y aura en fait des bureaux volants quoi. Le bureaux de signature, je pense qu'on va le transformer en, en lounge. Parce que pareil, les bureaux de signature, les gens aujourd'hui, ils ont envie d'être dans un espace euh, qui soit normal. Il ne faut pas avoir un endroit où ils se sentent stressés, tu vois Parce que tu es dans un bureau, tu as le gros fauteuil, le machin. Non, on est autour d'une table, on est cool. Les gens, ils en prennent pour 20, 15 ans, 20, 25 ans, ils doivent être détendus. Alors, l'agence de demain, je pense qu'effectivement, ce ne sera plus la petite agence de quartier qui sera toute seule dans son coin. J'appartiens à un groupement qui s'appelle Agence Réunie, dont je suis au conseil d'ailleurs euh, d'administration, et je pense qu'on va aller vers euh, une professionnalisation euh, de plus en plus importante du métier. Et je me suis toujours donc entouré de, gens et de jeunes pour que justement ça me pousse. Voilà. Et mon plus vieux collaborateur, Jacques-Antoine Gillet, dans la boîte à ce rôle-là. Il nous a toujours poussé en fait dans les nouvelles technologies. Et puis alors après, euh, euh, j'ai tellement appris que c'est moi qui ai, poussé le groupe. Voilà. Ça serait quoi les conseils à donner justement aux jeunes qui se lancent, les jeunes agents immobiliers Parce que vous donnez des cours bien évidemment, mais quels sont les premiers conseils que vous leur donnez euh, bah, pour réussir dans ce métier Eh bien déjà, une première chose, c'est qu'un agent immobilier qui va se lancer, il ne doit pas faire de l'immobilier, comme je vois beaucoup de jeunes, pour gagner de l'argent. Et moi, je vous jure que je ne l'ai pas fait pour gagner de l'argent. Et j'étais passionné par les autres, par l'être humain, par l'échange. Et à partir de ce moment-là, c'est plus long, mais par contre, c'est plus solide. Et c'est surtout ça. Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de, jeunes arriver et la première chose, que je veux gagner de l'argent. Oui, on peut gagner de l'argent. Comme je dis toujours à mes élèves, quel métier fait que tous les matins, on n'est pas à l'abri de la grosse affaire Peut-être on la fera jamais, mais tous les matins, on va aller travailler en se disant « je peux la faire ». Et ça, ça n'a pas de prix. Il faut se passionner pour ce métier. Moi, je leur dis, je le vis 365 sur 365 je peux être euh, Aline à Maurice, je peux être machin. Je suis branché sur l'immobilier parce que c'est une passion. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est que les jeunes, ils se disent, le soir, on ne rentre pas, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de... Je à mes étudiants, je dis, dites à votre copine ou vos copains que vous allez faire beaucoup d'heures. Voilà, c'est un métier où on rentre, je dis même un effet fort, on rentre en religion dans ce métier. Mais ce qui a fait que tu as tenu, c'est que tu t'es accroché et surtout tu, tu aimais. Je me suis accroché et j'ai d'abord commencé à travailler aussi dans mon quartier. Parce qu'on voit trop d'agents immobiliers qui aujourd'hui veulent tout de suite, non. Soit déjà le, le, pro dans ton immeuble, dans ton pâté de maison et après tu t'agrandis. Les gens veulent aller trop vite aujourd'hui. Et on voit des agences qui se montent comme ça et qui sont très éphémères parce que d'un seul coup, ça retombe, parce que pas, c'est pas solide, la fondation n'est pas solide. Donc de la passion, du temps, de la patience. De la patience et surtout du, et surtout du professionnalisme. Parce qu'aujourd'hui, les clients, il y a tellement de concurrence, qu'ils viennent à une agence plus qu'à une autre, c'est qu'ils vont venir pour ce que toi, tu vas leur apporter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société de service. Hein, et euh, c'est pour ça que peut-être d'ailleurs, on, on s'est rencontrés. Voilà. Merci beaucoup Brice, c'est super. Merci pour ces conseils. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.